多啊これは抑えるんですか？これ抑える。かどうかまだわからないの。前の車はもう事故で動かないし、真ん中で止まってるんです。車全部。はい。 佢等我不如落去幫我推啦，好嘛？細咗啊，細一啲。係。冇事冇事。係，都冇。咩？ ええあそうなんだはいうん難しいえー、 <laughs> うん、丸瓶にはね一応え本人定住者から電話かけてもらった行けるかどうかまだ分かんないからうんうんありがとう もうちょっとしたら動けるかもしれないうんうんあれだったらこっちから電話するわねうんわかりましたはいはいいや、トイレ行きたいって。ああ、どうぞどうぞどうぞ。いや、向こからはい。注意して。聞いて。で、いや今開いちう。ん、大丈夫。開いちゃうんでね。大丈夫。

札幌啊，呢，冇 stop 住，而且出发出去，莫回得来。啊，咗，佢走啊，我咗過咗第一架啦。就佢 block 啊，而家。好，第二。我哋十几人上去坐呢架车，摆去执边啊。派你派你示范先。

去跑嗰個姿勢幾得意啊！好似好似鴨仔咁。三係啊，雪係一個三望。係好得分別，大家都係有危險嘅。三都危險㗎，其實。 呢啲咁天然嘅地方，你永遠都係一啲人都，可能面少嘅咋？係，但係咁嘅情形之下，你見到一樣，你喺山上面都係咁。人絕對唔夠大水冇力㗎。落低啲啊，落底下都光啊，都唔少人。阿傑，阿阿阿，我走。一路咁推算啦。 然后你。 Thank you.